рамиль сен білесіңбі бұл клипні неше кіші қарады Неше? 259 Мың? Жоқ, 259 Миллион? Жоқ, 259 түгел Нәрсә булды сиңа, эй соң дөнья, мал артыннан куа бар халык. Онытыла нигә яшьлек дуслар, онытыла кылган яхшылык. Алтыннарда кала, көмешләрдә байлык бит ул бары бер көнлек. Аш күзе Қара әлі, ешлеп йөри ул басуда? Машка! Машка! Машка! Эй, Машка! Қайдыр мұндағыны ері екен? Машка! Машка! Әңні көрсен сенінде матур дүния изгіліклер қылсын изгілік. Аш көзіңді изгіліклер қыл сен изгілік озат біз бүгін түшіріп бітіреміз ме жоқ ма ә кеттік қоя айда давай давай давай айда нәрсе болды сен тіршілік байлық ерей бүгін еңелік ғұмір өткеш барда бізден қала маллар бит ол бары бір күнілік алтынарда қала күмішлерде қорәлі сен бұл клипта бірер мужик көрдің ма жоқ мен аңладым ол өзіне ир соң басуда яқшы ир табып мүні? ол балалық отын аңанинди ирде бара қызым тұр айда қызым тұр тұр тұр қызым тұр тұр әне мен екінші парға ғана бүйт қызым басуға шығып жыр жырлысы бар айда тұр қызым тұр қызым тұр рамиль сен аңладың мұ бұл кітапны оша рәсімге қарай һәм шунда кіріп кете ого шынлап ма Менде шу шулай тілеймін түгіл изіге сәлем рамил эшләре қалсын исемеңне ташқа язарылып шах имат мен мин жеңдем күбрәк רמה рамиль сен қайттың сен қайда болдың басуда <laughs> жырлап жүрдім изгіліклер қыл сен аш көзіңні көр сенен де матур дүния изгіліклер қыл сен миңа боланы баланы кызганыч күнү бір нәрсе нерсе алышалмай иши басууда айырды бит бечара бала рамиль юққа біз көзлік кидік қиын нешіктір білсәң иде сен нешік миңа қиын <laughs> рамиль Агдеев, руслан харисов татар продакшн креатив заманча алып барушылар шалтыратығыз 250 101